hello friends welcome to my YouTube channel please like this video and subscribe my channel please पापा मुझे भी आने दो मुझे भी आना है मुझे आने से पहले मत मारना मुझे भी देखनी है ये दुनिया दुनिया की नज़रों से नहीं अपनी नज़रों से प्लीज़ पापा